リオチームの皆さん準備はいいですか作戦開始後もフローに従って行動してくださいね お待ちしています作戦を始める accomplished. 作戦目標予定通り完成しました